uangnya lah iya oke iya, oke iya. ya oke oke ya, kepak rumah ya kita mau begini kok Oke, oke, oke. Keren. Keren. Uh. Orang kayak keren kayak ini. Oh, udah, udah, kan? Telung puluh loro ewu atau telung atus seket? seket ya. Telung seket ya. lumayan ya. Gitu ya. Yeah. Look at that. Welcome. Bye-bye. Come on in. Yeah. Mm -hmm.

Stop. Bang. What the fuck is Ờ, anh chị Look, I'm taking a photo. Yeah, so much. kosong hmm. ya kali wih itu si kabeh ya kenapa apa lu gorong masalahnya Ini mau tak kayak grand. kan. persis ya. Kosong kosong. Wih. Cairo ini. Hmm. Ya lima ratus ribu ya lima juta enggak lah kira wah kayak temen ya? jeleng mana hmm. as hancur kan boom tuh

rapat apa ya coba eh, aduh kakek aku depan terus wow terjadi tapi tidak saya ketemu w ketiga ya ini si copot lain ini jadi nhiều Ôi. nó quá rồi nó có ăn mất cái tiếng này nó tiếng nó đang vui lửa ra rồi rồi berlaku terus oh. reng. Dạ, Yakin. 没哎。 rasa dodol ini memang nasi tarik ya tapi nah rame ya enak nih Hmm. Nih, Udah. Ya. Malangnya ya. Ibu. Ya, ini? Bukan apa-apa, tiga ini kali satu ini sebelas ini sepuluh wah kosong Karena, sederhana ini saya Ya, ya enggak. Ya, pokoknya ono isine ya wis. Hati. Bisa. tak lo tak bunuh sih tak pinter lepok kayak mana itu ini dia ini gogel langsung ada pengunjung gogel nah itu 5000 piung dapatkan tiung biru Wih, ya. eh, mantap lagi, Kosong. Oh, lima 5000 rek. Wih, eh, mantap. Hmm, gila lah. Coba ya. Hancurkan. Retak-retak, hmm, retak keras ya. ada ada anda kan orang buat loh ini biar Thank you. 我不懂。